assalomu alaykum texnofakt tv kanali obunachilari sizlar bilan siz sog'ingan ozodbek bloger ushbu videorolikimiz orqali sizlar bilan diydor ko'rish turganimizdan benihoyat xursandman bugungi video darsligimni sizlarga tanishtirsam do'stlar bugungi videorolik любой bitta kanalda mm, video statistikalarini necha pul tovushini shu e, kanalda statistikalarini ko'rsataman do'stlar bitta sayt orqali mm, twitch instagram youtubedagi kanallarni tahlil qilishingiz mumkin ya'ni network tovushlarni bilishingiz mumkin do'stlar agar videomiz yoqsa layk bosishni unutmang kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying unda biz videoni boshladik do'stlar sizlar o'zingiz telefoningizdan com saytiga kirasiz kirasiz brauzer orqali google chrome orqali ham kirsa bo'ladi mana shu orqali kirdim google chrome orqali Bu sayt orqali do'stlar sizlar e, kanalingizni yuritishni o'rganishingiz ham mumkin. Qanday yuritish, qanday postlar tashlashni bilib olishingiz mumkin faqat ingliz tilida video roliklar. Mana bu yerda poyisik turibdi do'stlar. Poyisikka biz hozir yana yutmani ko'rdik do'stlar. Rezanovantini yana ham sizlarga ko'rsatishim mumkin Rezanovani, nesol tog'ini. qaysining birini ko'rsataylik do'stlar zo'r tv rizanova qanaqani kommentariy yozing do'stlar bir ikki uch demak rizanova nomer один kanal bu rizanovani ko'ramiz do'stlar besh yarim million obunachisi bor demak biz rizanovani bosdik va bu yerdan o'tish qilamiz o'sib beramiz va hozir bizga statistikasini nechta tovushdan chiqarib beradi va mana do'stlar bizga buni statistikasini chiqarib berdi bizning statistikasini bir boshdan ko'ramiz va mana do'stlar video yuklaganlari 12700 sonta video yuklagan obunachilari 5 million 559 mingta video ko'rishlama bu yerda 5 ham bor do'stlar inobatga oling 5 milliard 536 million 974 ming 154 ta ko'rilgan shu kungacha mamlakat rossiya albatta o'zbekiston emas balki o'zbekistonda ishlamaydi manimcha monetizatsiya yoqilmaydi kanal turi nima deyapti kanal turi musiqa ammo bu yerda esa abonentlar darajasi bir ming to'qqiz yuz ellik uch ijtimoiy pichoq yetti yuz ellik yetti to'rt yuz o'ninchi video ko'rishlar darajasi ellik yettinchi musiqa darajasi 416 nima bu yerda esa mana oylik daromadi 34 ming dollar ekan mana bu k nimani anglatadi k bu ming deganishlar 34 ming dollar eng pasti 34 ming dollar eng ko'pi 549 ming dollar 557 besh yuz ming dollar desa ham bo'ladi mana bu yerda esa taxminan yillik daromadini ko'rsatyapti yuz o'n dollardan olti butun olti million dollar ekan do'stlar yillik daromadi buni zo'r dahshat juda dahshat desalar chunki buncha pulni hech qanaqangi qora mehnat qilmasdan turib oldi kanal orqali shuncha pul topyapti do'stlar albatta buncha pul topish uchun harakat qilish kerak do'stlar mana bu yerda mm, kunlik oylik haftalik daromadlarni ham ko'rsatilgan do'stlar ming dollar kunlik daromadi eng pasti ming dollar eng ko'pi o'n sakkiz ming dollar pastidagi esa do'stlar haftalik daromadi sakkiz ming dollardan bir yuz yigirma sakkiz ming dollar mana bunisi esa o'ttiz kunlik daromadi o'ttiz to'rt ming dollardan besh yuz ellik million ellik ming dollar почти ellik ming dollar besh yuz mana do'stlar agar siz buni bunikidan obunachi ko'p pul topayotgan blogerni ya'ni hafta o'zbekiston mashinakan kanal borligini e, kam yozib qoldiring do'stlar ya bilsangiz pewdipayni yozmang albatta o'zbek bloger emas ya'ni nomeradim blogeri do'stlar bir yuz yetti millionta obunachisi bor xolos siz uni ham pul tovushini bilib qo'ying do'stlar pewdipay degan o'zi youtubeda kelib chiqadi do'stlar shunday qilib videomiz tamom do'stlar agar video roligimiz yoqqan bo'lsa Agarga video roligini yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni unutmang. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta подписаться subscribe tugmasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar, albatta. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiring, javob qaytaraman vaqt topib do'stlar. Sizlar bilan Ozodbek bloger bo'ldi do'stlar. Hamma yomon.